a wannan hali sai kasance ya iri wannan mutuwa an gani ba ubansa ko uban ubansa bai da ɗa ko ɗiya bai da jika ko jikan ya da abin da ya ƙasa to shi ya mutu kalala zahirin ainihin da malamai suka fassara magabatan malamai tun daga sahaba hatta bi'in hatta bi tabi'ihim sun fassara kalala da wannan wannan fassara ana fahimta ku in mutu ya iri wannan mutuwa sai zamo baya da kowa sai danginsa magada to daga cikin dangensa magadansa in akwai waɗanda suka haɗa uwa ɗaya ba su bane kuke ce ma 'yan duhun ciki in akwai kane kowa ko ƙauna koya da suka haɗa uwa ɗaya da shi ko da ita to kowannen su ana ba shi kaso ɗaya daga cikin shidda na dukiyar ɗan uwansu ana fahimta in su gwi ne in su ko sun hawara masu su biyu suna tare a cikin kaso ɗaya daga cikin uku na dukiyar ɗan uwansu ko ƴar uwansu a halin ya mutu kalala ko a halin ta mutu kalala ba ta da ɗa ba ta da jika ko jikanya ba ta da uba ko uban uba bari mu koma zahirin alƙur'ani ayata ina gani ayata goma sha biyu a surtun nisa'i yana cewa wa in kana rajulun ka kalalatan har ini ya kasance mutum ne ya mutu lalata yurasu aka gade shi kalalatan mun gaya muku a yadda ainihin sahaba a sai na abubakar fasar kalala Biya mutu kalalatan ba uba ba uban uba ba ɗa ba ɗan ɗa ba ɗiya ba ɗiyar ɗa a wani ra'atun ko kuma mace ce ta yi irin wannan mutuwa walhu akhun alhali yana da ɗan uwa wa ko kane au uktun ko kuma yana da ‘yar uwa ya ko ƙauna Fani kulli wahidin min huma kowane ɗaya daga cikin wa'annan 'yan uwan nasa a sudusu yana da kaso ɗaya daga cikin shida na dukiyar wannan ɗan uwan nasu da ya mutu ya bari a halin kalala dama tuni mun fahimci kalala ko ainihin abin da wannan ya tasu ta mutu ta bari a halin kalala ana fahimta su biyu ne mace da namiji ne ko ne ana ba su da ko ne ana ba shi a duka mata ne su bi ko ana ba ta sudusi yan season yan season a dukkaninsu maza ne su bi wani ana ba shi kaso ɗaya daga shida shine yan season wannan kuna malamai tambaya kana fahimta abin da aka ce mai kalala ko wannan shine kalala yawwa sannan kuma yan duhun ciki ana ake samu su babu yan da suke samun gado sai anan dan uwa wanda kuka tara uwa ɗaya da shi ba lokacin za a ce ya zo ya gadi dukiyarka sai lokacin da kan mutu a wannan hali yar uwarka ya kako kaunarka da kuka haɗa uwa da ita ba ran da za a ce za ta iya ta gadi dukiyarka ta samu ainihin wani kaso ɗaya daga cikin shadda wanda alkur'ani ya bata sai lokacin da ka yi irin wannan mutuwa ba uba ko uban uba shine kaka ba ainihin ɗa ko jika ba ainihin ɗiya ko jikan ya ɗiyaɗɗa a wannan halin irin wa'annan yan uwa wani ku haɗa uwa ɗaya kawai mata ne ko maza ne in su bi ne ko wani ana ba shi kaso ɗaya daga cikin shidda fa in kanu akthara min zalika hum shuraka fi thuluth in ku wannan yan uwan naka da kuka haɗa uwa ɗaya kawai ainihin kan mutu kabbar su a halin sun haura ma biyu hum shuraka fi thuluth kaga suna tariya a cikin sulusi yanzu sulusi za a ba su sulusun dukiya za a ba su kaso ɗaya daga cikin uku na dukiyar gaba ɗaya dama in su bi ne in an ba su kaso ɗaya daga eh, ko wani an ba shi kaso ɗaya daga cikin shidda in sun haura ma bai har yanzu dai aka ce a ba su kaso ɗaya daga cikin uku babu bambanci har yanzu karka tsammanin an ƙara musu bisa ga yadda suka su bi yanzu don sun kai su uku ko sun kai su goma ko su ɗari ne don an ce ana ba su kaso ɗaya daga cikin uku kai kai tsammanin kaso ɗaya daga cikin uku ne ya yi ainihin kaso bi abin nan daga cikin shidda eh, amf kaso bi daga shidda in su bi ne ko wani an ba shi kaso ɗaya daga cikin shidda kenan kaso bi ko in ka abin nan kaga this season this season bo en chair n'est in ka haɗa season guda bi an gane cesium guda biyu ka hada su an gane za su ba ka yanciyar za su ba ka so ɗaya daga cikin uku na dukiyar gaba ɗaya na koma menene ga wannan abin da za ka shi? ka kasa shidda in ka kasa shidda to kowane ɗaya daga cikin shidda kowane ɗaya ana ce mai ɗaya daga cikin shidda yan cesium in ka haɗa biyu daga cikin shidda dai cesium dai cesium kenan sun zama min yanciyar ya zama ainihin kaso ɗaya daga cikin uku na wannan abun da kasa shidda kowane kaso biyu yanciyar ne kowane kaso biyu yanciyar kaga haso uku ana fahimta in ka barke su kuma kenan da haka kenan yanciyar vo decision kenan decision vo yanciyar nasba yawwa a takaice ya kun yin uwa masu tambaya ko ya kai dan wani kai tambaya wannan matsala fa malamai da dama suke fama wajen bambantawa bambanta wai wane ne dan duhun ciki waɗansu suna kacamewa su haɗa ainihin gadon kamar da muka yi bayanin mace ta mutu ta bar ɗiyanta wannan miji tana da ɗiya da shi wasu ɗaya ubansu ɗaya ita ce uwar tasu wannan mijin kuma tana da ainihin wasu ɗiya biyu da shi ana fahimta ku yawwa da ku duba gani sai a ce ‘yan duhun cikin sa ne musamman ma a ce wannan shi kaɗai ne an gani wannan shi kaɗai ne gare ta wancan su ko su biyu ne ta haifa ga wancan miji sai ce a wai wannan shine ɗan duhun ciki wai lu'ummi ne a wannan ba maganin lu'ummi ne wani lu'ummi nawa lu'ummi ga wa ne suke lu'ummi eh? ana in aka ce lu'ummi ɓangaren wagaru to ba iri wannan ba lalle a wajen su ɗan uwa ne lu'ummi amma wajen gadon da ake nufi sai in ɗaya daga gare su na yin mutu sai zama lu'ummin su da a ce wa'annan su ne ɗaya daga cikinsu ya mutu shi ya zan ɗan uwa lu'ummin nasu an gane kenan ɗan uwa lu'ummin na uwa ɗan iteran an gane to amma ba uwa wajen uwa shi ga ishi wajen ta ibinun ne duka ba a magana wajen tun da gado ana intisabin gado ne zuwa ga ainihin mahaifiya da tar shi ibn ha ne kamar wa'annan su mai 'ya'yanta ne ba a ce mai ba a ce mai eh, akwai li'ummin dan uwanta ne ita a'a danta ne su ma ƴaƴanta ne ku duka gadon su daidai wa daidai ai fata mai tambaya ana gane irin wannan matsala ana fama da irin wannan matsala musamman irin dai wannan gado na kalala wallahi Allah ya sa mu gane